Что для вас значит любовь? Любовь для меня это взаимопонимание, поддержка э, и секс. Что для вас значит любовь? Ну, это тяжело объяснить словами, потому что это то, что ты чувствуешь сердцем, Тут не объяснить словами. Е, ну, любов це піклування, любов це вірність. Ну, взагалі це прекрасне почуття. Э, Что-то, наверное, большое, чувство такое для людей. Ну, это очень классно, конечно, но хотя у меня такого не было, я так как-то не могу объяснить, потому что не было такого. Любовь – это взаимопонимание, абсолютное доверие. Вот это вот для меня любовь. любовь? О, такой сложный вопрос. Ну, у каждого она по-разному ассоциируется. Ну, трудно, наверное, ответить. Я живу с парнями. <laughs> Ну, не знаю, любовь, это, наверное, когда ты нуждаешься в человеке. Ну, в, одной слов... в одном слове любовь это и уважение, и ценность, и взаимопонимание, и чувство, поэтому... Для меня любовь это в первую очередь доверие между людьми. Знаете, есть эм, такой, скажем, проверяющий фактор, когда человек стоит один, а второй сзади. И второй, который сзади, вот говорит, падай. И он держит при этом, ну, вдруг упадет, он поддерживает. И если падаешь и доверяешь, то как бы в первую очередь доверие – это любовь. А, потом, скажем так, когда ты человека принимаешь таким, какой он есть. Любишь и плюсы, и минусы, все его недостатки, и хорошее качество. Поддержка друг друга, забота, помогание кохання для мене це щось е, незвичайне, тому що коли люди кохають один одного, вони готові на м, багато <laughs> безбажаних вчинків. Хорошо. Э, Любовь это э, взаимопонимание между двумя людьми, когда они поддерживают друг друга, понимают и э, м, становятся вдохновением друг для друга. Любовь для меня это такое чувство, которое дарит счастье. И человеку дарит доброту, делать кому-то что-то доброе, помогать. Любовь – это очень крутое слово. Ну, наверное, счастье какое-то, не знаю. А, для меня это очень э, светлое, искреннее чувство. Возможно, это поддержка, взаимопонимание, уважение друг к другу в первую очередь любовь, <laughs> эти ванильные отстатки. <laughs> Э, ну, любовь, тогда э, есть взаимоподдержка, есть, э, эм, не знаю, ну, вообще лучше любовь, тогда дружба перерастает, тогда есть взаимопонимание. Вот. Выбор, который совершается каждый день. То есть... Э, не единоразовая акция. Если ты сказал человеку, что ты его любишь, то, этот, то эту любовь надо культивировать в себе до конца жизни. А, хорошие отношения с человеком, чтобы он нравился, было взаимопонимание, чувство, искра. Ну, мне кажется, любовь нельзя описать только конкретно какими-то словами. Для каждого человека это что-то свое, и каждый для себя находит индивидуальный какой-то смысл в этом. Я думаю всё. Ну, в первую очередь это взаимопонимание и поддержка. Любов це певний, м, напевне, це певне відношення до людей, явищ, речей, яке тягне за собою прив'язку до них і бажання зробити їх кращими. А любовь это то, что делает нас сильнее. Так вот просто. Любовь это в первую очередь доверие для меня, я считаю. Чувства, эмоции, внимание, ну это много чего. как совместим это слово, Любовь для меня это какие-то возвышенные искренние чувства, которые означают уважение к другому человеку, заботу. Ну, самые прекрасные чувства, которые есть, наверное. Ну, как сказать, у каждого такое свое понятие любовь. Любовь – это светлое чувство и взаимопонимание с человеком. Любовь Ой, ну это вообще такое прекрасное чувство, ну там, когда взаимопонимание между людьми, доверие, когда для тебя человек это такой кусочек маленький тебя, ты без него не можешь, ты о нем думаешь, и человек точно так же выкладывается для тебя. Любовь – это взаимопонимание, уважение,